好吧，我们不知道自己。

carimbau, a blusa de frio e calça, um blusão e uma calça. Mamãe, eu e vai ser igual. Ah, É. Vou de oração. Vou de oração lá, benção. É uma benção. Vai, gente. dar com você. Que ela não faz, as irmãs não dá. caiu. Deixa eu ver quanto eu tô. 10 e... 10 e 36. Daqui a pouquinho eu vou ficar sujo, assim, mano. eu falo, salário não. Uh! Mas eu não ia dar fome, mas eu vou comer. Oh, meu Deus, mas eu vou comer. Por que caiu? Essa roupa que deve ter, negócio na beira.